Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Dendi Surjat Di video kali ini saya akan memberikan tips cara menyambungkan jaringan wifi Atau mengkoneksikan jaringan internet ke smart TV Samsung Seperti caranya langsung saja kalian ambil remote-nya lalu tekan menu Lalu pilih umum pilih jaringan lalu buka pengaturan jaringan lalu pilih nirkabel Pilih jaringan WiFi yang sudah tersedia di rumah Anda atau aktifkan hotspot dari handphone Anda. langsung masukkan passwordnya setelah itu tekan enter atau selesai Oke kalau sudah ada tanda centang seperti itu berarti jaringan wifi nya sudah terhubung ke smart TV Samsung kalian tinggal buka web browsing YouTube atau aplikasi lain dari TV ini untuk mengetes jaringan Anda sudah terhubung atau belum. Oke teman-teman itu saja tips singkat dari saya semoga bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua untuk kalian yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu update info-info terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.